E você, você, deixa eu fazer uma pergunta. Você agora é o professor Clebão ou você é o Clebão? <laughs> você, você, deixa eu fazer uma pergunta. Você agora é o professor Clebão ou você é o Clebão? <laughs> Sou Clebão, acabou formalidade. Perfeito. E você?